Like, subscribe. Kasi man mo Mm-hmm. ini aku sore rono mangkolan ntar mau kenalpot apa mau kenalpot kan apa enggak wa enggak ini jadi nang ini kamu tak rono itu mangkolan lagi mau bikin apa